assalomu alaykum aziz vatandoshlar yigirma beshinchi oktyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil mana reysimiz toshkentdan novosibirga yo'lga chiqdi aziz vatandoshlar mana odamimiz kam lekin narxlar ketyapti opa haqiqatdan ham ketayotganmi shu toshkentdan novosibir yo'nalishiga mindinglarmi toshkentdan yaxshi avtobus yoqdimi zaryadchilar bor ekanmi yaxshimi konsonerlari hammasi bor mana televizorlarimiz bor aziz vatandoshlar agar videoni yoqqan bo'lsa bir dona layk bosib qo'yishlaringizni so'raymiz bu videomiz keng tarqalishi uchun